Yo mga tol, welcome back sa Balitang Hip Hop. Isang mabilis lang para sa Hip Hop Update. Dito lang ay nag-share ng feature si Idil Terramas at ito ay nakatag na Looney at B-Boy Garcia. At may caption ito na Looney underscore day 1 rehearsal for comeback concert.jpg sa picture na ito ay matatagpuan natin si Looney na nasa gitna at si B-Boy Garcia na sa DJ Deck at ah, si Idel Pereramas. At dahil nakatag ito kay Looney, makikita natin sa Facebook wall ito ni Looney. At may isang fan na nagtanong. Ang sabi ng fan si John Carlo, ito ba yung sa Tower Session Lodge? Samantala, nag-reply naman si Looney. Ang sabi niya ay iba pa yon. Abangan nyo yung Tower Session ngayong Friday. Mukhang madami tayong aabangan sa hari ng tugma. Bukod sa nalalapit niyang concert ay meron aabangan na darating nitong Friday, July 16, 2021. Featuring dito si Ron Henley, CLR, Smaglas, Ryan, John Roa, at B-Boy Garcia. So, Friday, alas 7 ng gabi, oras ng Pilipinas. Tower Sessions Live. At mga kabalitang hip-hop, ito lang po ang ating hip-hop update kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo ang video na to, i-hit mo lang ang like button at mag-comment na rin sa baba para sa Tower Sessions Live. People thought you put me where you at. Are you with me where you at? People, are you with me? People, are you with me? People, are you with me? Are you with me? Are you, are you, are you with me where you at?